Так себе новости для любителей послушать музычку на YouTube и отличные новости для рекламодателей. Google представляет аудиорекламу на YouTube. Привет, я Мария, и это новости Digital. Команда Google анонсировала аудиорекламу на YouTube. Новый формат YouTube Audio Ads пока работает в закрытой бете и позволяет охватить людей, которые слушают музыку и видеоролики в фоновом режиме. Об этом сообщается в рассылке Google. В презентации формата говорится, что длина ролика 15 секунд. Во время бета-тестирования кнопки «Пропустить рекламу» нет. Оплата осуществляется по CPM, то есть за 1000 показов. Аудиореклама содержит визуальный креатив на случай, если пользователь посмотрит на дисплей. Соотношение сторон, как у видео, 16 к 9. Google рекомендует использовать брендированное статичное изображение с четким призывом к действию в центре экрана. Для основного сообщения лучше задействовать аудиодорожку. Креатив должен лишь подкреплять главный посыл. Для таргетинга доступной аудитории по интересам, особой аудитории по интересам, аудитории заинтересованных пользователей и темы. В планах таргетинг на музыкальных исполнителей и подкасты. Формат можно запустить в Google Ads и Display and Video 360. Для этого надо обратиться к менеджеру. Аудиообъявления могут проигрываться как в музыкальном, так и в немузыкальном контенте. Поведение при прослушивании зависит от устройства, отмечают в Google. В планах начать учитывать и другие сигналы, например, такие как длительность прослушивания музыки на ТВ или на смартфоне в поездке. Чаще всего люди слушают аудио на YouTube в фоновом режиме, когда готовят, работают, занимаются спортом, спят или серфят в интернете. Они слушают музыкальные плейлисты и песни с обложками альбомов, а также контент, который можно прослушивать без видео том числе подкасты. По данным Google, потребители проводят больше времени, слушая музыку на YouTube, чем на любом другом цифровом стриминговом сервисе. Используйте это! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!